assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhowaada cashirkeenii eh, cashirkeenii tobanaad ayaan uleem sagaalaad maanta cashirkeeni waxaan ugula hadli doonaa kombyuutarka ayaan ku qaban doonaa moobeelkii waan kasoo dhameynay hag iyo wixii dhan waan kusoo sameynay marka maanta waxaan sameyneynaa waxaan ka hadlaynaa kombyuutarka ayaa maanta wax niiga bari doonaa wax aad iyo aad u qiimo badan oo ininkana aad ka heli doontaan aadna ku samaysan doontaan aadna ku ganacsan doontaan waxaas oo ah sida loo sameeyo website oo professional ah oo aad iyo aad u fiican websitekaas waa website aad aad ugu ganacsan karto lacagtaad rabtay sidii youtube-ka subscribe wax loogu ganacsado ayaad websitekaadana ugu ganacsan kartaa marka caashirkeena aan gudagalno marka waxaad soo furanaysaa googilkaagii googilkaagii marka aad soo furato waxaad ku qoraysaa halkaani waxaad ku qoraysaa halkaani wax loo yaqaano ee eh, baloger blogger waa wax aad i aad u qiimo badan intaani marka sanadkaani waxaa socdo shan website oo dadka dhan ay aada u yaqaanin shantan website aan tusin doonaa blogger oo kow ah jamila neranooda wordprice gaming ayaa ladahaa waa website aad uqurux badan waan arkeyna inuu asaga yahay aan umaleyna mesha biraha marka. labadan ayaa professional eh labadan hadii ad adiga ad midkaan taa laakiin aniga maanta kan ayaan ka sameynana wordpress ka sameynano kan ayaan ka sameyneynaa oo ah blogger blogger waa wax aad life video ayaad dhigi kartaa wax walba ayaad dhigi kartaa marka neeran labada marka halkan ayaa saa ah, google ah ayaad waxaad ku qoraysaa sidaan aan u aqaano www dot blogger blogger com blogger.com markaa blogger.com ku qortid wuxuu ku keenayaa website-kii oo toos ah laakiin aniga webkeyga ayaa ku jira waa ka baxaya markaas isku soo laabeyna markii aad blogger ku qorto meeshan ayuu ku keenaa login mise great الله أكبر الله أكبر create blog iyo waxaa dhehe log in ayaad leedahay marka aniga waxaan leenaane create blog waad dhihi doonaa waxaad gelinaysaa gmailkaagii waxaad ayaad ku qoraysaa intana create caadi gmailkaaga xataa inta waa ka gali kartaa waa wax aad u fiiro marka wuxuu ku dhahaa google blue ku xiro nagaraan noqda marka aniga website ayuu toos ii keenay marka ka marbi ayaan leeyaha marka waraala marka anaga login ma dheheyno skype waxaa dhehena aan dhehe creative account aan dhehenaan waa luqad kale creative blog iska dheh creative blog markaa dhahno kan ayaan ku dhufanaynaa markaa ku waxaan maleynayaa creative ayuu maleeyahay wax meelo ayuuna aa ah, waa kane marka meeshaan markuu ku keeno meeshaan title kala yiraahdo title wax leebada inaa waa marka title ani baraa title waxaa la yirahdaa hadoo kale saafi ankal noort nenera noort marka title waxa la yirahdo in aniga barno waay ah. title kan ayaa la yirahdaa debshit entertainment ayaa la yirahdaa titleka laguu sheegayo waa waxaas titleka websitekaaga macnaha magacuu noqon doono camal ayaa lay wadaa meeshu meeshanuu kuu soo saarmaa laakiin kan looga waayo loogahan ayaa saartay waa debshit entertainment oo qoraalah inta kuu soo saaraa marka titlekii ayaan halkan ku qoraynaa titlekii waxaan ku qoraynaa haddoo kale tusaale tusaale web address addressna maxaa laga wadaa marka address waxaa laga wadaa haddoo kale halkaan aad ujeedaan waxaa ku qoran debshit films debshit films blogspot runtaas ayaa qoran marka halkan debshit eh, films blogspot com ah. markuu qoran yahay adiga marka waxaa ku dhufanaysaa bloggerkaagi waxaa qoraysaa tusaale weyn ma la haystaa waa la haystaa ayuu leeyahay webs m ayaan leenahay tusaale web webs m markaan mile haddii weligaad maqashay mile laakiin template ayaa lewadaa english maayilka lagu sheegaya waxaa websitekaaga noocuu kusoo baxay waxaan ayaa temblate la dhahaa waxaan ayaa temblate la dhahaa temblate waxaan ayaa la yiraahdaa temblate haddii maqashid waxaad ogole muqdisho maanta muqdisho maanta film american hindaaf soomaali markii aad kusoo laabato webkaaga Meshan mike ayan doraneyna kan wan noqona oo kale hada kan aan iska doorano dorano damriska iyo kan an doraneyna marka mel ayad kudufaneysa meshan ayad waxa kudufaneysa creative block ayad kudufaneysa creative ayuu ku leeyahay markii kadib blogaagii ayaa aya soo furmaya. Marka haddii aan dhahno meeshaan view blog blogeena na tusi marka wuxuu leeyahay wax video ah ma lasoo dhigin wax oo lasoo dhigin male inta waxaan oo dhan waa ka bedeli kartaa meeshaan ujeedin tusaale web meeshaan anini sheegay waa eh, textkii titlekisaan anini sheegay tusaale web ayaa la yidhaahdaa wax lasoo dhigana ma jira ayuu leeyahay marka inyan in lahay video hadaa waa dhigi kartaa hab kaloo dhigana qaybta dambe ayaan igu bari doonaa waxaan mahadsantihiin intaan in kala wada kulmi doono macsalamo la soco qaybta labaad